ආයුබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත මධ්‍යාන ප්‍රවෘත්ති සමගින් මම දුමින්ද ලක්මාල් ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල දූෂණ විරෝධී පනතක් ගේන්න හදන හොරු ගැන අනුර කියන කතාව දූෂණ විරෝධී පනත ගේනවා කියලා කියන්නේ මහා බැංකුව මුදල් මංකොල්ල කෑවයි කියලා චෝදනා ලපපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ රටට ඕනේ ගිරාපෝතක අධ්‍යාපනයක් නෙවෙයි විසඳුම් සපයන අධ්‍යාපනයක් සජිත් කියයි. ගිරාපෝතක අධ්‍යාපනයක් නොව විසඳුම් සපයන අධ්‍යාපන ක්‍රමය. දෙවන බිත්තරතොගේ සාම්පල පරීක්ෂාව අද රාජ්‍ය වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාව කියයි. ශාරුක්කාන් ලොව බලවත්ම පුද්ගලීන් අතර පල්ලමු තැනට. යුක්‍රණයට නේටෝ සාමාජිකත්වය දීමට රටවල් තුනක් එරහිවෙයි. උගණ්ඩාවෙත් සෙවිලි තහඩු හොරකම් කරයි. කැබිනට් අමාත්‍යවරියට වැඩවරදී. තුන්වන විස්සයි විස තරගේ ජය නවසීලන්තයට තනගාවලියේ ජයත් නවසීලන්තය සතු කරගනී. ප්‍රථමේ නවධානය දේශීය පුවත් වෙත. ඖෂධ හිඟයක් ඇති බව හෙළිකිරීම වැළැක්වීම සඳහා රජය විවිධ චක්‍රලේඛ නිකුත් කරන බව සමස්ත ලංකා හෙද සංගමය චෝදනා කරනවා. මේ වන විටත් රෝහල්වල බොහෝ ඖෂධ හිඟ බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ තවත් මාස දෙකක් තුළ ඖෂධ හිඟය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරන බවයි. මෙවන විට රටපුරා රෝහල් රැසක බරපතල ඖෂධ හිඟයක් පවතිනවා. අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ රැසක් නොමැති නිසා දැනටමත් රෝගී ජනතාව පීඩාවට පත්ව ඇති බවයි සෞඛ්‍යංශ පෙන්වා දෙන්නේ. ලොසාටන් මාස හතරක් පහක් තිස්සේ නැහැ. අදත් නැහැ. අධික රුධිර පීනන ලබා දෙන ප්‍රමුඛතම ඖෂධය නැහැ. ඉන්සියුලින් ටික නැහැ. ඩයබටික් වලට එහෙම නැත්නම් දියවැඩියාවට ලබා දෙන ප්‍රමුඛතම ඖෂධය තියෝෆිලින් නැහැ. අඩුයි ප්‍රමාණවත් තරන්න නැහැ. මේ ඖෂධ හිඟය නිසා රෝගීන් මරබියටපත් වෙනවා. හැබැයි අපිට කියන එක කියන්න එපා. ඒක දන්නන්න එපා. ඒක ඒකට විරුද්ධ වෙන්න එපා. උඹලම හිටපල්ලා කියලා තමයි මේ චක්‍රලේ ගහලා තියෙන්නේ. ඖෂධ හිඟේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ මාස දෙකක් තුල ඖෂධ හිඟේට පිළියම් ලබා දෙන බවයි. මේ අභූත චෝදනාවක් නගන්නට සංවිධානාත්මක ලෙස කටයුතු කරන කයට මගේ කනගාටුව විතරයි ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන්නේ. මේ මොහොත වෙනකොට ඉතාමත් හොඳ තැනකට පැමිණලා තිනවා. ගව මාසය දෙක ඇතුළත මේ රටේ බෙහෙත්වල හිඟේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කරනවාම ඒ වගේම යම් කිසි සාධාරණ මිලව ගණන්වලට බෙහෙත් තලව කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලට අවතීරණ වෙන්නට ඕනේ. යම් යම් දේවල් කරන්නට කාලය වැදගත්ව. රටට අවශ්‍ය වන්නේ ගැටලුවලට විසඳුම් ලබාදිය හැකි අධ්‍යාපනයක් බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. උඩමත්තල ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමෙනුයි ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. දේශය දරුවන්ට සොහුරු ලොවක දැත් ඔසවනු පිණිස ක්‍රියාත්මක සොහුරු පන්ති කාමර සඳහා පරිගණක තාක්ෂණික පුවරු සහ නවීන පරිගණක පරිත්‍යාග කරන සක්වල වැඩසටහනේ විසිහත් වන අධියර අද උඩමත්තල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේදී පැවැත්වනා. එ විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මේ තියෙන්නේ 24 පෑම 365 දවසෙම. කටපාඩම කටපාඩම කටපාඩම. අපි මොකද කරන්න ඕනේ රටක් හැටියට? මේ යොවුන් පරපුර, සිසු පරපුර, තරුණ පරපුර ප්‍රශ්න විසඳන්නන් බවට අපි බිහි කරන්නට problem solvers ගිරාපෝතක අධ්‍යාපනයක් නොව විසඳුම් සපයන අධ්‍යාපන ක්‍රමය. ප්‍රශ්න කීයක් තියෙනවද? ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙනවා කෘෂිකර්ම ප්‍රශ්න තියෙනවා අධ්‍යාපන ප්‍රශ්න තියෙනවා රැකියා ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ලබා ගන්න බෑ කටපාඩමින් පමණක් හිතන්න ඉගෙන ගන්නට ඕන ඇනලයිස් කරන්නට ඕන පාසලවට ගොඩනැගිලි දිහා බැලුවාම බොහොම කනගාටුදායකයි සමහර ගොඩනැගිලි වල උළු කඩන් වැටිලා වහලවල් කඩන් වැටිලා පාසලේ බොහෝ තැන් අබලන් වෙලා නමුත් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළක් තිබෙන ගම්මානයක් මේ මත්තල ගම්මාන එහෙනම් ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට හරියන විදිහට ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පාසලක් බවට මේ මත්තල පාසලපත් කරන්නට ඕන. ආසියාවේ බලවත්ම දූෂණ විරෝධී පනත ගෙනෙන්නේ මහබැංකු මුදල් මංකොල්ලයට චෝදනා ලබා සිටින ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක පවසනවා. ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සංවිධාන කළ සම්මන්ත්‍රණයකදී මහා බැංකුවේ මහා මුදල් හොරා කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහා බැංකු හොරා කියලා දැන් ඉන්න අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන කිව්වේ පාර්ලිමේන්තුවේ දිනේෂ් ගුණවර්ධන කිව්වා රනිල් වික්‍රමසිංහ බැංකු හොරා කියලා දැන් මහා බැංකුවේ මහා මුදල් මංකොල්ලේ අපේ රටේ මූල්‍ය වෙනතකොට විශාල විකෘතියක් නිර්මාණය කරා මේ මුදල් තමයි අගෝස්තු මාසේ පැවතිච්චි මහා චන්දයට වියදම් කරේ මහා බැංකුව බැතුම් කරෙන් තමයි පක්ෂ කැන්වසින් එකට සල්ලි හොයාගත්තේ. ඒ අය අද කියනවා මොකද්ද? දූෂණ විරෝධී පනතක් ගේන. මේම රනිල් වික්‍රමසිංහ තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ මහින්ද හොරා කිව්වේ. අපිද? රනිල් මහින්ද හොරා කියලා ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂය මහින්ද තියාගෙන ඒ ආණ්ඩු පක්ෂෙන් දූෂණ විරෝධී පනතක් ගේන. මොනවද මේ? අපේ රටේ වංචා දූෂණ මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ඔව් තව නීති ඕනනම් නීති හදමු. හැබැයි තියෙන නීති දැනට ඕනෑවටත් වඩා ප්‍රමාණවත්. ඒ නිසා මේ වංචා දූෂණ නැති කිරීම සඳහා ආසියාවේ බලවත්ම දූෂණ විරෝධී පනත ගේනවා කියලා කියන්නේ මහා බැංකුව මුදල් මංකොල්ල කෑවයි කියලා චෝදනා ලබපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒ වගේ අපි කතා කිරීමෙන් පළක් නෑ. රටේ වත්මන් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ඇසුණු කතා දැන් සමහර දේශපාලන පක්ෂ හිතනවා අපිව බය කරලා තමන්ගේ දේශපාලන වේදිකාව නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. බය කරලා දේශපාලන වේදිකාවක් නිර්මාණය කරගන්න බෑ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරයෙක් කියනවා, "ඒ අය දැනගෙනලු අරගල කරේ නෑ. දැනගෙන අරගල කරා නම් ඒ අය දැනගන්න ඕන නලින් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ජනාධිපති වෙනවා කියලා. දැන් අන්න වැඩක් නෑ." මේ දුෂ්ට ක්‍රූර පාලකයා රජ මගුලක් කන්න සූදානම් වෙනවා. මහ ජනතාව මර උගුලක වට්ටෝමි. එන්නේ මර උගුලෙන් බේරෙන්න සඳහානං අපි තව තව දැනුවත් භාවයකට යන්නට ඕනේ. ඒ වගේ මේ උන්ට විතර සටන් කරන්නට ඕනේ. අපි දැනුවත් වෙලා හිටියට වැඩක් නැහැ. ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනේ. අපි බිමට වැටිලා විනාශ වෙලා පිච්චිලා අළු වෙලා අළු දූවිලි මතින් නැගිටින මිනිස්සු ඇත්තෙම. අපි මේ බංකොලොත් තත්ත්වෙන් නැගිටගෙන එන වෙලාව. මේ වසර අවසන් වෙලා ඊළඟ වසර වෙනකොට නැගිටිනවා. එතෙක් ඉවසීමෙන් මේ දුක් කම් කටළු බෙදා හදාගෙන අපි නැගිටිනවා. මේ ආණ්ඩුවට තව එක මොහොතක්වත් හුස්ම ගන්න දෙන්න ඕනේ නෑ. මොකද මේ ආණ්ඩු කියලා කියන්නේ රටේ ජනතාවගේ හුස්ම හිර කරපු ආණ්ඩු. රටේ ජනතාවට කන්න නැතිව ජීවිතය විඳවන්න කටයුතු කරපු ආණ්ඩු. පුළුවන් පළවෙනි මොහොතේදී මේ ආණ්ඩුව එලවලා දාලා ජනතාවගේ ආණ්ඩුව පිටවන්න ඕන. ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කළ දෙවන බිත්‍රතොගේ බේකරි සඳහා ලබාදීම අද සිදු කරන බව රාජ්‍ය වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාව පවසනවා. මෙ අතර ආනයනය කළ තවත් බිත්‍රතොගේක සාම්පල පරීක්ෂාව අද සිදු කිරීමට නියමිතයි. ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන ලද දෙවන බිත්තර තොගය අද බේකරි සඳහා නිදහස් කිරීමට කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය වාණිජ්‍ය විවිධ නීතිගත සංස්ථාව පවසනවා. එහි සභාපති අසරි වලිසුන්දර පැවසුවේ එම බිත්තර සාම්පල පරීක්ෂණ වාර්තා සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අද දින ලබාදීමට නියමිතව ඇති බවයි. ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන ලද දෙවන බිත්තර තොගේ ලෙස බිත්තර මිලියනයක තොගයක් පසුගේදා දෙවයිනට රැගෙන විත් තිබුණා. මීට අමතරව ආනයනය කරන ලද තවත් බිත්තර මිලියනයක පමණ තොගේ ආර්ථික සම්පල ලබා ගැනීම අද දින සිදු කිරීමට නියමිත බවයි රාජ්‍ය වාණිජ්‍ය විවිධ නීතිගත සංස්ථාව පැවසුවේ. පොළොන්නරුවේ අලුත් සහල් මංකල්ලිය ඓතිහාසික ගල්විහාර පොදබිමේදී පැවැත්වුණා. පොළොන්නරුව සොළොස් මස්ථානාධිපති පූජ්‍ය වෙඩරුවේ උපාලි නාහිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි අලුත් සහල් මංගල්ලිය පැවැත්වුණේ. මෙතන සන්තරායෝ සුඛී දීඝායෝ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවින්ට යලකන්නේ සඳහා අවශ්‍ය මඩ පොහොර ලබා දීමට රජය පසුගියදා කටයුතු කර තිබුණා. පොහොර ලබා ගැන ගොවීන් රජයට සිය සතුට පළ කළා. මඩ පොහොර ටික ලැබුණා කියන්නේ අපි හතමුණ බෙදුම්ගල ගොවි සංවිධානයේ ලොකු අස්වැසිල්ලක් වෙනවා මේ අපේ ගොවි ජනතාවට. ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමාට තව තියෙනවා අපිට යූරියා ටික ඒකම MOP එක ඇත්තම කියනවා නම් MOP එකේ මිල ගණන් වැඩි. මධ්‍යහන පුවත් විකාශය අවසන්. ඊයේ සවස විකාශය වූ ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් දෙනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘති නැරමීමට ඉහත බටන එක කලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.